好，接下来让我们来看一下这一周有什么特别需要留意的日课。首先是礼拜一，在当天的下午的三点五十分，我们会进入一个新的节气，也就是秋分。在这个新的节气呢，老师建议大家要透过养生的方式来帮自己补运补气，因为呢，在这个节气相对的气候会变得比较的凉爽，因此老师建议我们要透过。 多食一些温润为主的食物，比如说芝麻、核桃、糯米之类的食物，来让我们呢的身体呢有达到这个养生的效果。同时呢，因为在这个季节比较容易会好发过敏，甚至感冒的一个状况，因此如果有年幼，甚至是年长的家人，老师也会建议你们。 可以让他们食用百合，那可以呢滋润肺部，让他们呢可以降低这个被感染，好甚至是诱发过敏或者是肺炎的一个状况哦。再来就是礼拜二了，礼拜二的部分我们逢到的是是治疫勾脚的日子，在这一天呢，老师会建议呢大部分的集市都少取，不要在这一天去做执行会是比较好的。 同时，在这一天呢，也比较容易呢，让特别针对属马以及属牛的朋友们呢，容易身心感觉特别的疲累，比较容易会想不开。因此，如果说这两个生肖的朋友，你们在这一天特别觉得诸事不顺，切记一定要找个人吐吐心事为快，这样子才不会积压在身心里，对你也不是很好哦。 另外，礼拜三的部分我们会逢到午休照的日子，因此家里有正在装潢、动到厨房的照的部分，请切记不要在这一天去做修照。礼拜四的部分我们会逢到的是翻工四不祥日，这一天呢，原则上是忌讳的。 四步强的部分是针对嫁娶、入宅、上官跟上任的部分，所以如果你刚好有要去一个新的工作，我们建议不要在当天做上任，那另外择日再上班会是比较如意的。那至于就是嫁娶跟入宅的部分也是一样的，可以的话另外择较吉的日子会是比较妥当的。 礼拜五的部分，我们会逢到的是当月的月破大号，因此大部分的红字都建议不要在当天启用，会是比较好的哦。再来，礼拜六的部分，我们会逢到的是双龙蟠会，在这一天呢是非常通宜做嫁娶的，包括是挂牌、挂匾额、开市都非常的如意，大家不妨参考看看。 而在我们的礼拜天的部分呢，我们会逢到的是诸星照意的一个日子，在当天呢是百事顺利，同时也逢到了董公选耀以及真君选耀的祈福吉日，因此老师建议大部分的吉事都可以在这一天去做执行哦。再来，我们来看一下接下来这一周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是我们属龙的朋友。 第二名是我们属兔的朋友，第一名则是我们属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周你们的运势相对的旺盛，而且要做执行或者是做决定，都必须在这一个礼拜去下决定，才不会影响你接下来第三季跟第四季的一个营收跟业绩状况。因此，老师建议这三个生肖的朋友。 在这个礼拜，你们要突破的是自己的决心，好好的把握这一个周的好运哦。再让我们来看一下，未来在这一周，个别生肖的运势状况又会是如何的。首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这一周是心想事成的一周。 对你们来讲，这一周是属于决策周，所以只要你的执行力够，基本上就不会有太大的问题，也不会出太大的乱子。针对属老鼠的朋友，在这一周因为运势相当的旺，是好运排行榜的第一名，因此你并没有特别需要留意的日子。唯独要注意的就是，你可能比较容易出汗，所以老师建议你要多带一下手帕、毛巾或是卫生纸在身上。 甚至女生可以涂一些止汗剂，让自己的体味不会太过的明显哦。再来，属属牛的朋友，针对属牛的朋友，在这一周会感到倍感幸福。在这一周，你们会相对的比较的感性，任何一点点小小的话都能够生动到你的内心，触碰到你的心弦。 而且你会更加的珍惜你所拥有的，老师也会觉得这是一个不错的状况。不过，如果是针对新谈的恋爱，你就要再看一下，不要是一时冲昏了头而陷入了一个你自己都不知道到底是不是你要的恋情哦。再来，老师要提醒的是，属牛的朋友在本周要留意的天数是星期二。 下一个生肖是我们属老虎的朋友，在这一周是你发挥优势的一周，而且必须要运用这一周的时机来顺势的抓回你的主导权，这样子你才能够真的为你的工作有所负责，也能够让你自己更有上进的一个心。属老虎的朋友在这一周要特别留意的天数是星期一哦。 下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这一周你是动力满满的，而且除了是针对自己的事情之外，你也会很热心的想要去协助你周边的人，不管是亲友或者是你的队友。这一个礼拜你也可以非常适时的去做别人的拉拉队，不过要注意的就是，请不要盲目的去支持，因为。 很多时候，别人也会看你到底有没有 sense。好，那我们属兔子的朋友在这一周也没有特别需要留意的天数。下一个生肖是我们属龙的朋友，在这一周基本上是好事不断的一周。属尤其是针对做房仲或是业务，甚至是保险的朋友们，你们很容易收到很多的委托案子，也甚至很多过去的案子会顺利的。 在这一周直接成交，因此切记把你的 CRM 做好，在这一周多一点的联系，可以促成多一点的业绩哦。属龙的朋友在这一周要注意的天数是星期日，同时也要多注意饮水，才不会让自己呢身体亮起了黄灯。下一个生肖属蛇蛇的朋友，属蛇的朋友在这一周要留意的是如何的理性跟他人去做沟通。 不然，有可能你在气头上的时候火起来了，诶，你不好意思，可是你却说了一些不该说的话，让别人觉得你怎么没有先了解状况就开骂，反而对你会有更多的不谅解。所以属蛇的朋友切记，在这一周要先聆听，再去做判断才是上策。属蛇的朋友在这一周要特别留意的天数是星期一。 下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友在这一周有沟通不良的一个状况。很多时候，你说的话在别人的耳里会觉得好像是在给他灌迷汤，可是其实你只不过是想要说一些鼓舞他人的话。可是如果你又把话说了重一点的话，又似乎变成了像是毒药般的，让人家觉得不堪入耳，没有办法去做接受。 因此，在这一个礼拜，老师建议你少说少错，多说多错，不如暂时先不说，等过了时机点再说。属马的朋友，在这一个礼拜要留意的天数有两天，分别是针对星期二跟星期四哦。下一个生肖是我们属羊的朋友，在这一周，你的时间大部分都被占据了，而且老师要提醒你的是，在这一周你要留意的天数比较多。 除了星期三，还有整个周末、礼拜六跟礼拜天的部分，因此你要好好的去注意一下，怎么样能够分配的时间在你的家人、工作跟亲人，甚至是情人上面。更多的时候，还要留预留一些时间是给自己自修放松，不然你把这些很繁琐的事情老是揽在身上。 你的身心也很容易会乏会累。下一个生肖是我们属猴的朋友，属猴的朋友在这周要学会拒绝，因为你很多的工作会莫名其妙的就把它揽到自己的身上，反而会忽然觉得不堪负荷，甚至是被很多进度追着跑这样的一个状况，尤其是精神的负荷状况，会让你会。 深感到非常的苦恼跟困扰的，属猴的朋友切记，有的时候拒绝并不是因为你没有能力，而是你才能够真的把事情做得更好。在这一周，属猴的朋友要留意的天数是星期四。下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这一周你的情绪相对的比较容易烦躁，而且你很想要把时间。 多花在跟家人的相处，甚至能够出游、吃喝玩乐等等的。逢到正事，你就会觉得很耐忧，想要把这事情先抛到脑后，延一延再说。其实也并不是不行，因为你现在目前手头上的事都是一些琐事，交给其他人去处理就好了。如果真的想要放假，你不是老板，不妨就先请个假，比如说。 休个特休，这样子才不会让你的工作进度受到太大的影响。下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友要留意，在这一周呢，你的玩心是十足的。因此，老师也会建议属狗的朋友，不妨就借由这样的一个机会，安排一下出游。他或许可能只是一个下午的时间，你去欣赏了一个音乐的响宴。 又或者是一个晚上的时间，你去看了一场不错的电影。这样的一个短短的放电的时间，可以让你的心灵再次的充电，也可以让你重新的实惠自我。我们属狗的朋友在这一周要留意的天数是星期六。最后一个生肖是我们属猪的朋友。属猪的朋友在这一周面临的许多计划的一个改变，因为计划赶不上变化。 所以你的神经在这一条这一周呢，会觉得非常的敏感，容易紧张，也比较容易会有一点失眠的一个状况。所以老师会建议属猪的朋友在这一周睡前不妨可以喝一杯牛奶，或听一点轻音乐，甚至点一下精油，让自己可以舒缓一下紧绷的身心，能够好好的入睡。毕竟在这一周有好的睡睡眠呢，才是你。 能够质保的一个要件哦。属猪的朋友在这一周要留意的天数是星期天。以上是针对这一周生肖的部分要留意的部分。再来，让我们来看一下，在这一周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是我们属狗的朋友；第二名是我们属老虎的朋友；而第一名是我们属牛的朋友。 先恭喜上榜这三个生肖的朋友。这三个生肖朋友在这一周呢，在感情上面呢是有加温的一个机会。不过，因为这三个生肖朋友会有点腼腆，带点不好意思，因此你们的行动力会相当的缺乏。老师在这边要提醒这三个生肖的朋友，在这一周千万不要却步，尽量可以向前去攀谈，多去认识对方。 这样子才能够开启你们互动的第一步哦。以上是我们这个周的生肖运势周报，喜欢的朋友请记得在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，这样你才可以在后面的日子第一时间收到老师的更新通知。我是精灵老师，感谢你们的收看，我们下次再见，拜拜。